Olá, eu sou a Maria do blog Love Over Maria e hoje quero fazer um vídeo mesmo pequenino, mas queria-vos mostrar coisas que comprei e recebi nos últimos tempos. Por isso, se vocês estiverem interessados é só continuar a ver e espero que gostem. primeira marca que eu vos queria falar já fiz um sorteio aqui para o blog. Quando acabou o sorteio, achei que devia fazer uma compra, por isso comprei dois colares. Um com a forma de uma concha e outro com um esqueleto de um touro. Eu paguei 10€ euros no total, com portos incluídos. O envio foi super rápido, trataram-me super bem e eu até pedi para fazer uma modificação no comprimento dos colares e fui super bem atendida. Por isso, aprovado. A segunda compra que eu fiz foi este conjunto de patches de catos da loja Mad Girls Club. Uma coisa que eu gostei muito da loja da Catarina é que é tudo feito à mão, é tudo feito por ela. Até o design da embalagem é tudo feito por ela e foi uma coisa que eu gostei mesmo muito. O envio também foi super rápido e não podia pedir mais. Ainda por cima, a Catarina enviou-me um colar grátis que eu gostei muito, é um choker. Eu já vos mostrei no Instagram, a usar no, nos Insta Stories e uh, gostei mesmo muito dele. Esta próxima loja que eu vos queria falar já não é a primeira vez que faço compras lá. Uma coisa que eu gosto no La Serrice é, é a qualidade com que eles fazem as carteiras e porta-moedas. Eu já tinha comprado um há uns anos e gostei mesmo muito da qualidade e mostrei-vos no blog e deu uma vontade enorme de comprar outra vez. Comprei esta carteira do Super Mario, eu acho que vou guardar aqui coisas de fotografia, queria ter um sítio para guardar as minhas coisas de fotografia assim mais pequenas e frágeis. Também comprei este porta-moedas <laughs> que tem tartarugas ninja e pizzas. A Lácia também me enviou um colar com um pendente de pizza que é muito, muito, muito giro. A próxima loja também, uma das minhas preferidas, é a Vanilla Vice e eu já fiz muitas compras lá e tive que repetir outra vez. Comprei patches e chokers, também recebi outros patches e outros chokers e, e colares e adorei tudo, como sempre. A outra coisa que eu vos queria mostrar é a mochila que eu recebi da Gamis. Eu gostei muito desta mala, embora ela seja um bocadinho ruidosa, a sério. O material com que é feito uh, faz um bocado de barulho, mas eu gostei mesmo muito da mala, é super resistente e forte e aguenta com qualquer coisa e eu gostei mesmo muito dela. Outra coisa que eu vos queria mostrar são as sapatilhas que eu comprei na Primark e eu inicialmente e ainda estou à procura de umas sapatilhas brancas e fui com essa ideia de comprar umas sapatilhas brancas quando fui à Primark mas encontrei estas a 4 euros e estou a gostar mesmo muito delas. Por último, queria-vos mostrar outra mochila que comprei. Desta vez é de uma marca portuguesa e é a marca Gold Velvet. Esta marca começou-me a seguir no Instagram há uns meses e eu por acaso reparei que me estavam a seguir. Fui à página deles no Instagram e gostei de tudo. Por isso decidi seguir e estou sempre atenta para ver o que eles têm de novo. E descobri esta mochila a 12 euros e comprei e adorei e recomendo. Espero que vocês tenham gostado deste pequeno vídeo e vemos hum, vemo-nos no Instagram e no blog e no Tumblr por aí. Tchau!